Thank you. Onde estão aqueles perdidos que um dia trilharam no caminho do amor? Onde estão aqueles cansados de serem pisados por quem tanto ajudou? Nele se encontram feridas que os nem são distantes do altar do Senhor. Nele se encontram feridas que os nem são distantes do altar do Senhor. para o mundo a é cura. Vale do amor do Pai. Não deixe que o passado te faça andar para trás. Eles precisam de vida e quem dá vida é Deus. Ajude a salvar aquela alma que um dia se perdeu. são aqueles perdidos que um dia trilharam no caminho do amor. Onde estão aqueles cansados de serem pisados por quem tanto ajudou? Neles se encontram felizes que os são distantes do altar do Senhor. Nele se encontram feridas que os são distantes do altar do Senhor. Lembre do amor do Pai. Não deixe que o passado te faça andar para trás. Eles precisam de vida e quem dá vida é Deus. Ajude a salvar aquela alma que um dia se perdeu. Que um dia se perdeu. leve para o mundo a cura. Fale do amor do Pai. Não deixe que o passado te faça andar para trás. Eles precisam de vida e quem dá vida é Deus. Ajude a salvar aquela alma que um dia se perdeu. eu que um dia se perdeu.